Wah, hebat Kasih 哇，来吧！咖啡奶奶。Capek nanti. Capek. kuat kamu ya oleh iya. oleh-oleh buat Edric ya thank you ya Cici ya, Kerupuknya ya. Itu apa ya? Ya, dari ibu. Ica ya, Lisa. Makanan enak loh. Dari ibu loh. Adik tahu ini apa? Ini kerupuk. Yuk kita buka. Wow. Nah, enak. Ini apa, Idrik? Wah, wow. enak loh nggak berani apo apo apo apo